Arratsalde hon eta e, ongi etorri Donostiako udalitzera bertaratu zareten guztioi. Buenas tardes a todas las personas que os habéis acercado al Ayuntamiento de Donostia. Gaurko ekitaldi honetan Enkarni Genuari 2022ko Manuel de saria emango dio Eusko Ikaskuntzak. Premio Manuel de Lecuona de Eusko Ikaskuntza fue creado en 1983 como reconocimiento a la obra total Ópera Omnia de personalidades de la comunidad vasca global a favor de la cultura vasca. Sariau, Jasodute, jaso dute besteak beste, Jorge Oteizak, Menchu Galek, Joan Torrealdaik, Fermín Leizaolak, Mari José Azurmendik, Jon Begasuek, Bauesek barkatu, edota Manuel Lekuonak berak. Oroin, Donostiako alkatea den eneko goiak hartuko du hitza. Diputatu nagusia, <clears throat> Eusko ikaskuntzako presidentea, enkarni lagunak, arratsalde guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte Donostiako udadetxe honetara. Guretzat ohorea da Eusko Ikaskuntzaren Manuel de Dekuona saria emateko ekitaldia hemen egitea. Donostiar guztia hon etxea aukeratu izana eta suposatzen dut enkarnirentzat ere ohorea dela bere etxean udaletxean jasotzea. Ohorea eta poza. Izan ere gaur saria jasoko duen pertsonak ondo ezagutzen du etxe hau. Izan ere duela amar urte, okerrezpadin banaiz, donostiar hiritar merezimenduaren saria jaso zuen hemen bertan Manodo Gomezekin batera. Euskal kulturari egindako ekarpena onartzea da Manuel Lekuona Sariaren xedea. Eta horretan, inork gutxik zadantzan jarriko du enkarni genuak bere Manodorekin batera eginduen ibilbidea. Euskal kulturak dueda mende erdi bizi izan zuen doratze eta pizkundean paper protagonista izan zuten biak adabiak eta hasiera batean behintzat, inork gutxik espero zezaken tresnak erabili zituen. Txontxongiloak, antzezadanak, umorea, kantua eta jodasa, sormena finean. Gainera, euren helburua Euskal Kultura plaza irekietara eramatea izan zan. Bertan baitzegoen txontxongiloen publiko natura da, aurrak. Euskara, jalgia di plazara. Euskara hauan bide berriak zabaldu zituzten eta herri baten eta hizkuntza baten oinarrietara jo zuen. Txikiengana iritsiz, ahozko transmisioa indartu eta bermatu zuen. Ez hori bakarrik, bedaunaldi askoren oroimenean, nerea barne, hiltzatuta gelditu diren irudiak, pertsonaiak, ipuinak eta historiak eraiki dituzue. Errekamari... Tim. Lan hori guztia errekonozitu eta eskartu. Horixe da hemen gauden guztiok gaur egin nahi deguna. Eskerrak eman nahi dizkizuten karni. Neroni eta neroni ere ume izan nintzedako, eta nik ere amets egin dudadako zure txontxongiloei eskar. Jaso ezazu gure txadoa eta gure eskerrona. Eskerrik Eskerrik asko. Santa Mari Cris, tori bizikleta, hortxe. Aizue, galdera bat, txotxongillo guztiek ahotsa berbera dute? Ez. Ez baterako, berdin hitz egiten dute elefante batek edo pinpilin pausa batek? Ez. A ber, han ezazue, elefante bat, elefante erraldoi bat, venga, eskua, altza eskua. Eta elefante horrekin esan behar duzue, egunon, zer modu zaudete, baina eman behar diozu ahotsa berezi bat. Venga, ba. ez ezer gertatuko. Soldaduak beti hemen egot dira. Venga, guazen etxera. Baina guri ez zaigu ezer gertatuko. Ezer gertatuko. Guazen, guazen etxera. Mari Kriseiu. Gua! Makarroiak. Gua! Lasaña. Gua! Alcachofa. Ai zuen eskamutil, maite, maite, hori ez da egia, baina berdin da, eh? Ez alda egia zuen laguna guztinitari lagunduko dio zuela? Errekamari da nere izena, txuri, eta horlegi maite ditut. Libre eta posik bizi naiz, erreka aurkitu konauzu. Erreka aurkitu konauzu beharko nauzu. Kaixo enkarni, arratsalde hon guzti hoi, june naiz, zenbat lagun, pantaian, hemen inguruan, baina hemendik ez dut neska mutil bateri ikusten. Agian, ekitaldi hau helduen da bakarrik. Gainera, ui, oso dotore etorri zarete. Eta ni eskolako patioan ibili naiz goi jolasten, eta pixkat zikindagin naiz. <laughs> Beno, labur-labur esango dute, eh? ze amamak ez daki hemenagoela, behan dago, komunera noa esan diot. <clears throat> bueno, enkarni, Joan astean, amak eraman ninduen errekamari ikustera, eta bidean errekamariren kanta bestu genuen. Oso polita da, antzerkia pilo bat gustatu zitzaidan, errekamari laminarekin abestu genuenean, ikusi makusi iku, ibili genienean, baina zergatik, zergatik batzuek errekaztik induzuten, horien nuen ulertu baina aizu, beno, aspaldi danik ezagutzen zaitut, ez pentsa, nire eskolara etorri zinen txotxongi joekin txikian nintzenean. Iaz, <laughs> beste historia bat kontatu zen igun, itxas minez, izugarri polita izan zen. Argi, osaba jose, joan tagaldetu hola Aizu, saioa maitzean, kuku bat egitera joan nintzen, eta txotxongiloak maleta hondi baten sartzen ikusi zintu Orduan, ideia bikaina buratu zitzaidan <laughs> Zure maleta batean sartzea, itxasora joateko argirekin batera. Eta horrela, biok, elkarrekin itxasuak dituen arazoa konponduko ditugu, horrela pentsatu nuen. Biok joaten bagara, hobeto, ze, oso zikindagoela entzun diota itonari. Eta itonak Aitonak ez du gezturrik esaten. Ai, zu atera zinen momentu baten, orduan urbildu nintzen, eta maleta handi hori irekitzarakoan, ala, handereino marijea gertu zen eta gelara sartzeko eskatu zidan. Oi, beno, baina amaitu behar dute, sebestela, uff, uh, amama, oi, enkarni, zu ezagutu arte, influencer izan nahi nuen. <laughs> Baina orain zalantza nago, influencer edo txotxongiolaria. olaria. Dena den, gauza bat argi eta garbi daukat. Edo zen gauza egiten, zu bezalakoa izan nahi dut. Aintzindaria, laikorra, urbila, kementxua, divertigarria, sortzailea, langilea, eta gogotxuak. Bai horixe. Ui, ai, ene, amama, uste dut aurkitu nahuela. Beno, musua muntia hondi bat. Agur denoi. Bibia, hogeita biko edizioan, enkarni zenuari ematea erabaki du epaimaiak, eta Mikel Arregik Epamaiaren izenean hitza hartuko du saria berari ematea zergatik erabaki duen azaltzeko. Epaimaiaren aburuz, enkarni genuaren ibilbidea bat dator Manuel Lekuena sariaren sedearekin. Frankismoaren bukaerako garaian hasi eta bosta markada luzez txotxongilloen kin egindako lan eskerga da epaimaiak balioan jarri duen lendabiziko ezaugarria. Euskal Herrian zegoen utxune handi bat bete du urte luzeetan enkarni genuak. Aurrentzako aisialdian Euskaraz landutako kultur eskaintza eta eskaintza honen baitan txotxongilloena bereziki. Txotxongilloen bidez, enkarni genuak Euskal mitologiaren kondairak bizi berritu ditu, Ahozko transmisioaren bidez aurren ganaino helduz, aurren iruditeria aberastuz eta Euskal Ahozko tradizioa balioan jarriz. Oso berritzailea izan da divulgazio lanean ere Euskarri ezberdinak landuz, txotxongioak, plazaz-plaza eta herri-zerri, antzerkia, musika, diskoak, ikusentzunezkoak, jaialdiak eta bar. Euskal kulturaren sustraiak inork baino hobeto islatzen jakindu. Berak sortutako edukiak oso garrantzitsuak izan dira ezkuntza munduan, eta aisialdiko ezitzaileen prestakuntzarako euskarazko materialik ez zegoen garai batean. Aisialdiko ezitzaileen eskura tresna ezin hobeak jarri ditu. Euskal kulturari nazioarteko proiektzioa emateko gai izan da baldintza zaietan eta baliabide urriekin. Euskarazko txotxongilu emanaldiak nazioarteko jaialdietara eramanez eta Euskal Herria erreferente bilakatuz. Orain arte, Manuel Lekuona sarian ez da saritu sormenaren esparru honetako pertsona irik eta esparru honek ere bere aitormena merezi du. Baliu unibertsalak landu ditu eta balio horietako batzuk gaur egungo gizartean orokortu aurretik plazaratzen aitzindaria izan zara. Besteak beste, naturarekiko errespetua eta ekologismoa, parekidetasuna eta ikuspegi feminista, bere lanetan emakumezko pertsonaiak zentraleak dira astapenetik, emozioetan estea. el, el jurado Eh, considera que la trayectoria de Encarni Genua coincide con el objetivo del premio Manuel de Cuona. La primera característica que el jurado ha puesto en valor es el enorme trabajo realizado con marionetas a lo largo de cinco décadas desde el final del franquismo. Encarni Genua ha cubierto durante años un gran vacío que existía en Euskal Herria. Una oferta cultural trabajada en euskera de tiempo libre, especialmente la de marionetas o títeres a través de las marionetas, ha, revitalizado y socializado las leyendas de la mitología vasca, llegando hasta niños y niñas a través de la transmisión oral, enriqueciendo el imaginario infantil y poniendo en valor la tradición oral vasca. Los contenidos creados por ella han sido muy importantes en el mundo educativo y en la formación de educadores del tiempo libre. Ha dado proyección internacional a la cultura vasca también ha trabajado, siendo pionera, valores universales como el respeto a la naturaleza y el ecologismo, la paridad y la visión feminista. En sus obras los personajes femeninos son centrales desde sus inicios y la educación emocional. Verás Sorionak eta eskerrik Ana Urtiza, Eusko Ikaskuntzaren lehendakariaren hitzak entzungo ditugu orain. Enkarni Genua Andrea, Gipuzkoako aldu nagusia, Donostiako alkate jauna, herri ordezkariak, senideok, lagunak, Eusko Ikaskuntzako bazkideok, Arratsaldeon. Gaur, egun handia dala esan dezakegu. Enkarni genua, Eusko ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria, jaso duten pertsona ospetsuekin batera zerrendan sartu da. Duela berrogei urte sortu zen Manuel Lekuona saria, eta aitortza honen bidez, kulturaren arlo guztitako sorkuntzan, ikerkuntzan eta sustapenean nabarmendu diren pertsonen ibilbidea aintzatesten dugu. Enkarni baino lehen, beste emakume eta gizomen, gizon nabarmen batzuk jaso dute saria. Guztiak ere, Euskal Komunitatearen, Euskal Balioen eta Euskal Kulturaren alde egindako lan oparoaren erreferentzia eta iparra izan dira eta izanen dira. Batzuk, artista plastikoak, ala nola, kusi degun bezalaxe, Jorge Oteiza edo Mentxugal. Beste batzuk, musikariak, adibidez, Sabin Salaberri. Poetak ere bai, iratzeder, Montxoan Armendariz, zinemagilea, edo eta Xabier Ramuriza bertxolaria. Eta gaurkoan lehen aldiz, estena sortzaile bati ematen zaio saria. Hala ere, sari emate hau ez da salu hartu behar. Baizik eta Eusko ikaskuntzak bere eundabost urteko ibilbidean, bere gain hartu dituen askotariko eginkizun eta helburuekin bat datorren erabakitzat baino. Izan ere, Gerra Zibilaren aurretik jada, Eusko ikaskuntzak antzerki lehiaketak antolatu zituen, baita txontxongilo antzespinatarako ere, Euskarazko zorkuguntza sustatzeko asmoz. Ekimen guztiz berritzailea izan zen garai hartan. Eta donostiar batek irabazi zuen mila behatziren batean, Eusko ikaskuntzaren txontxongilo antzerkiaren muntaketarik onenari eh, saria. Jose Egileor Beldarrain izan zen irabazlea, irionetako bizitza artistikoan oso aktore ezagun eta maitatua izan zana. La trayectoria artística de Encarni genua comienza hace más de 50 años. Desconocedores de la lengua vasca en sus inicios, Encarne y su inseparable Manolo, una vez que fueron padres, decidieron escuadronizarse para poder comunicarse con sus hijos también en euskera. El siguiente paso les llevó a montar historias de muñecos fabricados por, con sus propias manos para entretener a escolares y así, de forma mm, humilde y natural, nacía en 1971 Chonchonguillo Taldea con ella, como ella nos recalca y como se escribía en la época. El éxito de su primer espectáculo, Chispa et Veré Laguna Kikastolan, fue tal que sus actuaciones empezaron a ser demandadas desde distintos centros y asociaciones. A lo largo de estos años, Encarni y Manolo, Manolo y Encarni han llevado y siguen llevando el teatro de títeres en euskera por un sinfín de países, regiones, ciudades, hasta barrios. Nómadas como son siempre los teatreros de verdad, sus viajes y su trato con niños y niñas de todas las latitudes y de varias generaciones les ha supuesto un enorme enriquecimiento personal, dotándoles de un bagaje, de una sensibilidad y de un pozo vital que bien conocen todos ustedes, familiares y amigos. Enkarni genua, filosofian, filosofia eta ledretan lizentzia duena da, Deustoko Unibertsitatean, eta garaike, garaiko klase pentsakeraren arabera, berari goi mailako ikasketarik ez basegokion ere. Ezkondu ondoren egin zituen ikasketak, eta horrekin bere patua irauli zuen enkarnik. Berezko literatura obra luzea eta zabala garatu du askotariko generoetan, Besteak beste, antzerkilanak, telebistarako gidoiak, eta aurreta gaztentzat idatzitako kontakizunak eta ipuinak idatzi ditu, bai eta noiz benka helduentzako literatura ere. Nabarmentzeko adala ere, haren zorkuntza lanetan ahoskotasunak izan duen presentzia eta enkarnire lanak ahoskotasunari eman dion balioa. Euskara, etxeko txikien gana, ahosko kontakizunen bidez edatzeko egindako lan eskerra. Frankismaren ondar urteetan eta ondokoetan, Euskal Dizaera eta Euskal Mitologiako kondairak suspertzeko egindako ibilbidea, publiko eta garai berrietara egokituz. Epaimaiak alderdi bi horik azpimarratu zituen bereziki, 2008-ko Manuel Leku Nazariaren irabazlearen berri eman zuenean. Eta ezin aipatu gabe utzi, Euskal Derriko antzerki egitura egonkorrak finkatzeko eskaini duen babesa baita ere hasieraziatik babestu baitu titire jai, nazioarteko txotxongilo jaialdia, eta topik, txontxongiloaren nazioarteko zentroa biak ere tolosan. Era berean, aizialdiko monitoren, maizutxa ikasleen, eta eskola lantegien esku, jarri ditu zabaltasunez, bai bere esperientzia artistikoa eta bere ezagutza. Toda esta labor rica y multifacética ha sido ampliamente reconocida a lo largo de los años, en Bilbao con el prestigioso Premio Ercilla, en Pamplona por la Escuela de Teatro de Navarra. También ha ganado el Premio eh, a la Literatura Ciudad de San Sebastián, el Premio Victoria Eugenia y la Medalla al Mérito Ciudadano otorgado por este ayuntamiento, como se ha mencionado antes. En contra del tópico, vale decir que Encarni sí ha sido profeta en su tierra, en su ciudad natal. Nos gusta pensar que una trayectoria tan brillante y laureada se ve definitivamente coronada hoy con el premio de decano de Eusko Ikaskuntza. Ala ere, eta merezimendu haue guztiak aitortuta ere, uste dugu enkarnirentzat ez dagoela saririk, herriz herri antolatzen eta eskaintzen dituen emanaldietako umen irribarre eta txaloekin parekatu daitekenik. Ezkerrik asko e-, enkarni eta zorionak. enkarne genua, mesedez, hurbil zaitez holtzara saria jasotzeko. Mariona, zu gorde, txiren hemen da. Ai, ama. Hori da, ai, ama. Hainbeste gauzak polita, hainbeste sorpresa, mariona, baina zu, zu tolosan egon behar zea. Ai, ene, eta iparragirre eta Martin, hartzaiak zer. Bueno, eta orain, zer esan behar dut nik? Ba, itx pare bat gutxienez, baina nire memoria haula denez, ba, esan nahi dizuedan guztia, maleta honetan sartu dut, ba espada ere. Horrela xe, ea ba hemen, ez, hau gerorako da. Hemen barruan, uf, oraindik ez. Ah, ikusten, hemen dago importanteena, eta iaia, ia, azten zait. Lehen da bizi, eskerrik asko. Dudarik ez. Biotx, biotxetik nire bihotzatik, satitxo bat eusko ikaskuntzari eman behar diot. Tori, arrapatu. <laughs> Nik ez dakit nire izena nola heldu zen hemen zuen bulegotara, eta eskertzen dizut. Eta gainean, gero ulertuko duzu zergatik eskertzen dizudan. Bueno, eskertzen dizuz, eh, eh, eskertu beharrezkoa zelako. Gero, Manolorekin itxegin egin behar dut. Bueno, Manolo, eta ingenua, eta tapatatan, enkarni ingenua. Hemen jende guztiak daki, jende guztiak daki. Enkarni ingenua, ba, lan hau, egin du, eta beste hura, eta beste hori, baina nik egin dut Manolorekin beti. Dara magu, irurogei urte elkarrekin bizitzen, bizi bat egiten, baina berrogeita amabi urte txotxongilo egiten. Orduan, Nola esango dizun ni asko zuri? Pues ere bai neri eskerrik asko eta horrela pasatzen gea e, egun guztia. Eh? Eskerrik asko, Manolo. <laughs> Eskerrik asko bizitzari, ba, gure bizitza oso emankorra eta oso zoragarria, ez dut ezaten zeren penak batzuk egon dira, eta posak, eta keskak, eta danetikan. Baina orokorrean oso ondo bizi gehalako. Eta gainean, familia bat sortu dugu. E, lumak gero tuzukatuko dituzu. Baina orain familiari esan nahi diet, esan nahi dizuet, eskerrik asko. Eskerrik asko izateagatik. Ere bai, bueno, gainera denok ulertuko didate, ama batentzat zer da gauzarik e, importantena seme alabak, noizean behin e, biltzeko eta jakin egoteko hau, izan da, bana, ba, okazio izoragarri bat. Hemen dago, iaia nire familia guztia, bueno, elai falta zaigu. Elai, hau zurentzat, helai da nire biloba zoragarria eta Bartzelonan dago, ba, hori, azkerketa, zuretzat elai. <laughs> Eta hauek, zuentzat. Eh? Gero, ezin dut ahaztu, euskera, era, eh, euskera, eh, gure euskerako eh, irakasleak. Lehen da bizi, Mari Carmen Garmendia. Ez dakit hemen dagoen, oso emakume okupatuta da, eta euskalo, baina berdin da, enteratuko da. Mari Carmen Garmendia gazte zenean, gazte, orain baina gazteago, eta indartsuago, gure etxera etorri zen. Eta, bas, esan, esan zuen, arratsaldeon. Eta, bueno, arratsaldeon, bale? Eta, ba, urrengo egunean esan zigun. Hau, behatxa da. Eta esaldi horrek aldatu zigun gure bizitza. Hau poderioa, eh? Hau behatxa da. Kontxo. Kontxo. Eta tipitapa, tipitapa, lehen da bizi, lehen norbaitek esan duen bezala, ba, gu gure semalabarekin itxegiteko, ikastolara zirroazten, eta guk ez genikien agure eta ezer ez Gezurra badirudi di ere, ni donostiarra, naiz, baina euskera ez egoen ere bizitzan, eta manoloren bizitzan ez da ere, eta pentsatu genuen hau ez da fundamentozkoa. Gure alaba, ekastolara bihali eta ama, ezaki, eh, pintxo, pintxo, gure txakurra da, eta eh, gelditzeko eh, jakin gabe zer ezaten zuen. Odun, hasi ginen. Baina, euskerarekin batera, etorri zen, ulertu genuen, hizkuntza hori, ez zela bakarri gure alabarekin komunikatzeko, baizi, kere gure hizkuntza zela. Bueno, baina, Mari Carmen, hemen zaude, ez? Enteratuko zea. <laughs> Ba! Mari Carmen Tori. Hau zure ere bai, eh? Baina, gero, zindoki maldan, amezketan, topatu genuen, irakaslerik onenak. Titulori gabe. Pepi, osaude, lontxo, <laughs> bueno, zer, honekin zer esan nahi dut, ba, gure bi esaldi hau behatza zela jakin ondoren, eta gero laza jaunari e, kotxeko gurupilak puzkatu zitzaion jakin ondoren, ba, junginen amezketara. Eta hor, topo egin genuen, lontxo eta pepiri. Zenbat farra, zenbat pazientzia, zenbat buruko mina mila, mila esker horregatik. Maite zaituztet. Bueno, Tolosa. Tolosari nik eman diot eh, bizitzaren laurden bat. Baina tolosak neri ere bai. Olatz, nun zaude? Hor, hemen dago olatz? Oh! Olatz da alkateza. Me encanta hor Sí, senyora. Eh? Eta tolosa, eh, eh markatu, olatzekin batera, ba, tolosako jendea, ez dut ezertxo ere, bueno, ezertxo ere ez, eh, baina ez dut ondo ikusten. Baina tolosako jendea hemen dago. Haien txako, gure entzat, hor daude, hau da arduraduna, eh? topikeko arduraduna, eta begira ze fundamento, hemen dago, ba, bueno, moldatuko dira. A ber, Mariona, zuri emango dizut hau, baina denantzako partitzeko, eh? Ez zurentzat. Hemen dago martir, baina zu la jefa. Tori, hortxe. Ez bota dena, vale. badute etxuleta bat dute, eh, bestela? Zeren faltatzen zait. <laughs> Tolosa. Marillo. Non zau de Marillo? Marillo da nere irugarren eskua. Ez mi tercera mano. Eh? aspalditik gainera, gure etxeko familia, eta gurekin lan egiten du, ezkerrik asko mari Hemen botako dut, gero dena jasuin behar da, bakoitza bereak, eh? da e, e, emakumea etorri, hoi zuen hemen daudenak, hoxe. Eta bukatzeko, bukatzeko kapitulo hau, eh, gure ondoan egon zeratenok. Erein, izeta, Fernando ikusi dut, e, e, teknikoak, e, musiko, aitora mezaga, aitor, hemen hor zaude, musikalari, aitorrek egin zigun, bueno, musika eder bat gure ipuin guztientzako haien txako. Eta, eta ez dakit. Eta norbait faltatzen baldin bada, ba, igual hemen nire buruan esan dizuet, eh, nire memoria dabil horrela. Baina nire bihotzean deno zaudete. Zer, deno zeate, <laughs> deno zeate gure lagunak. Ia, Yo creo que... Em, eh, es que tengo una chuleta aquí, ¿eh? no penséis. Sí, ya está. Este, este capítulo ya está. Esto, oh, Yo ahora os quiero contar, y se, voy a contar a Laudeana Urquiza, la presidenta, cómo fue eh, primeramente la conversación que tuvimos, <laughs> la primera, y cómo fue mm, desarrollándose mi cabeza y mi pensamiento. Me llama Ana y me dice, en Encarni, eh, Ana Urquiza, ya nos conocíamos, pero me dice Ana Urquiza, uy, Ana, somos, pues que te llamo que, mm, que este año, el 2020, <laughs> el Manuel Luco nasaria bi mila eta vi Empecé a reírme, ¿te acuerdas, Ana? Y venga a reírme, las que estaban a tu lado decían, ¿y qué dice? Pues que se ríe. <laughs> Era una risa medio de nerviosismo, medio de extrañeza, medio de gratitud, porque nunca hubiera pensado, no sé, yo ya me sentía premiada con la, el mérito, la, medalla del mérito ciudadana y muchos otros premios que tenemos de, mucha gente que nos quiere, la Casa de Cultura de Lugaris, bueno, que no los he nombrado antes, pero que, es que sois tantos que... ¡Ah! Quiero nombrarle en el tema de euskera a Urzu que le veo desde aquí, que siempre está al otro lado del teléfono para contestar mis dudas. Aizu, urt, ber, nola, gauza eh, singularrean eh, edo pluralean, eh, nola esango nuke, nola da beto enkarni horrela eta horrela ba, eta horrela, bale. Eta batez ere egun hauetan urduri nagolako, Mari Carmen, hankasatzen badut gero zerritan egin, eh? Bale, bueno. <laughs> eta, bueno, pues berrei. Logo, empecé a pensar y dije, bueno, premien la trayectoria. pues más trayectoria que Manolo y yo, que llevamos 20 años, uy, 50, 52 años de trayectoria, pues chica, pues no sé si habrá muchos también, porque nosotros, sobre todo por el más taca, taca, taca, pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala. A veces me llaman, Encarni, sigues haciendo chochonguillo, con, con miedo que diga, no, murió hace tres años. <laughs> pues va, no es que vayas. no era Juan Beardut, pues ahora, ahora ahora Jotengera. Y luego pensé en los compañeros míos de profesión, de profesión y de arte, los titiriteros. Que no soy yo sola la titiritera, ¿eh? que hay muchos. Lo que pasa es que la mayoría de ellos no van a tener ni rueda de prensa, ni van a actuar en el Euskalduna, ni tampoco en el Cursal, pero que actúan domingo tras domingo, em, ¿cómo se dice eso? Mm, eh, semanas culturales tras semanas culturales, en todos los pueblos del País Vasco, donde no hay ni dinero ni lugar donde organizar grandes eventos. ¿Cómo se llama el cantante que va a cantar ahora? El Bob Dylan pues nunca va a ir a, no sé, a Morevieta, nunca va a ir, porque no hay ni dinero ni sitio. Pero van los titiriteros, allá estamos. Y estamos repartiendo cultura y siendo un eslabón más porque yo me considero, dentro de la cultura vasca, pues también tengo sentido común, me considero un eslabón de esta cadena. Y ahí están los titiriteros. Domingo tras domingo, debajo del sol, trabajando para 50 días, eh, para 50, niños, y repartiendo y, aumentando esta cadena. Ahí están. Y hoy he traído a todos los titiriteros del país aquí. Y hablando, hablando de eslabones, aquí viene una cosa que dice, euskal kulturaren katea. ¿Quién formamos la cultura de este país? Pues de repente aquí ha salido algo. A ver, vamos a ver. Pues forman, formamos idazleak, euskal idazlen elkartea, ipuin kontalariak, eh, baita ere euskal, euskal, oi, ama, voy a decirlo mal, euskal ikaskuntza, euskal txaindia, eh, baitare, Nafarra e, euskera bidea, Nafarroko euskal, e, euskera bidea, txistulariak, bertsolariak, trikitrilariak, huian, e, eh? itxoin, itxoin, itxoin, mm, aterako da, hau eixo, jazta, em, ikastolak, eskolak, irakasleak, gurasoen elkarteak, arteak, eskultoreak, margolariak. Mm, ea ba, ea ba. ETB, ETB bat, ETB bi, irratia, irratia. zerbait ondatu da Manolo, esan dizut, hori ezela, ondo aterako. Ezke hori da namontonatuta zeren hemen askoz gehiago. Un montón de eslabones estaban aquí metidos, baina, bueno, eta zuek denok. Zeren kultura aurrera mateko publikoa behar dugu. Pentsa zazute, ni gaur, edo gu da, hau dana prestatzen dugu, zen hau prestatzeko bere lana badauka. Etortzen gera eta inorez dago zuek oso importantea zeate. Orduan, bai, kate maila honetan, tira! Que meta ese ruido, por favor. Pues, bueno, que hai más eslabones? Eta zuek zerate, bueno, pues batzuk, ez bakarrik publiko bezala. Hor egongo zerate, ba, honik ez zaitu uste dana ezagutzen, baina. Jesus, marita, Jose, que funtziona mal esto su sei karni, bai, Oh, mamma! Ui! Ui! Su sei Eh, eh, Ai! bai, Euskal Telebista, Euskal Telebista bat eta bi eta hiru eta arantzadi eta ez daki zer. Eta gu zer. Gutaz ez duzu ez zertxo ere esan. Ai, txirene, domborarik ez ditazulako eman. Ha, eta por txerto, zer egiten ari zara hemen? Ui, <laughs> ai, galdera, eta por txerto enkarni, zu zer egiten ari zara hemen? Ba, begira, txirene, ba, nik eh, Euskal Txandia, zari oso importantik. Euskal txandia <laughs> barkatu, Euskal esku ikaskuntza. Sari importante bat eman didatelako, eto, eta etorri naiz jasotzea. Eta jakin aldaiteke, zergatik eman dizute sari importante hori? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, idaz leona zehalako. <laughs> Idazten dut, baina ni ez naiz idazleona. Ah, ni badakit. Zari hau eman dizute, margolari izugarria zehalako. Ez, ez, ez, ez, ere, ez da ere. Nik esango dizut. Zari hau eman didate, bai izan, txotxongi jolaria naizelako. Ah! da, oso ondo, eta orduan medituan norena da. <laughs> Bueno, ba, egia esan zuena. Ah, nola gutaz ez duzu, ez zertxo ere esan, eta zer egiten du hemen errekamari, bueno, utxipakien errekamari, eh? Bueno, bai, haizu utxidene, zuk, eta hemen dagoen jende guztia, Badakite, zer, zue gabe, ni ez nintzateke hemen egongo. Ui! <laughs> bueno, eskerrak ari da enteratzen, eh? Aizu, eta zu badakizu, eta tailerean dauden, eta topiken dauden txotxongilo guztiak, zer asko maite zaituzte dala. Ai! esan berriro ez dut ondo entzun. Ai, zu txiden, entzun dezu oso ondo. Zer ez duzu entzun? Hori, maite, zaitu, trarara, lala. Ba, trarara, lala, ez dut esan zen, naditz hori, ondo ikasi duta, hemen ezateko. Bueno, baina zuk esan berriro. Maite zaitu, txiren, eta hori badakizu. Ah, nik ere maite zaitut. <laughs> Ni badakit. Zu beti ba, protesta egiten eta baina da, ba, badakit. Bueno, bale, eta orain zer, pues orain eh, maletan sartu eta bagoaz. Nola maletan sartu iru, hiru iru egun, iru egun ez iru ordu dara matemen, eta orain maleta sartu, ezer ez esan gabe? Bueno, ba, esan, Itz pare bat. Itz pare bat. Bueno, edo, ez dakit. Bueno, aziko naiz. Ehem, ehem. Arratxalde hon, ne, e, e, e, jaun Andreok. Aizu, aurrak nun daude. Ez, aurrak ez dira etorri. Ta zergatik, ba, pues, invitazioa ez dutelako jaso. Eta zergatik, ba izu, ni ez dut hau antolatu. Eta nork antolatu du? Bos, ana eta kompainia. Aizu, ana, hau, ana, urrengoan nerekin itxegin, eh? Hau, dena antolatu ondoren, eh? Oso ondo antolatu duzu, baina naurrak zer, bueno, bale. Zuk, zuk nahi duzu, ez da? Pa, ba, publiko aur duzu. Baina, aurri gabe, ana, urrengoan nita eh? nik ez dut esertxo ere kobratuko, eh, bezeka, ze kobratuko, eh? Ah. hombre, txirene, a ber, eh, fundamento fiska bat, ba, bueno, itxegin, hon, jaun Andreok, inork ez du erantzuten. Ez jende hau, ba, importantea da. Eta ni importantea naiz, eta zet, eta nik erantzuten. Zaiatu berriro, ea ba. Uf. Arratsaldeon Jaun Andreok. La <laughs> batzuk dira. Bueno, arrasaldeon fuerteena Manolo que sandu baina Manolo kuadriakoa da, eta horrek ez du meriturik. Bueno. E, begira, ni txirenen naiz, txotxongio taldeko, txotxongiorik importantenetakoa, eta nere bizitza ez. Zure bizitza ez. Zergatik, ba, ba, horrela ana kantoratu duelako, ma ana, urrengoan niri deitu bakarrik eta hobeto joango zaizu dana, ez da? Bueno, ja, ja, bai, maletan sartu. Ano, aizuen karne, makurtu pixka bat. Zer, aizu, gero, zerbait ematen badute, nire txat gorde, eh? Zure txat gorde zer? Jateko zerbait ematen badute? hau zo lotxa ematen dira zu, eh? Bueno, zu jakiteko, nigo zez nago. Venga, eta orain maletan, bai, maletan. Ai! Beno, agur etxera joango naiz, baina nahi gabe, venga, orain sartu, ipurdia. Ez, ipurdia ez ikutu, venga, ala. Ai, enkarni, zer. Esku bat kanpoan utxi, eh? Zertako. Agur esateko, bueno, venga. Ah. Aizu, enkarni, zer. Bilar ze plana daukagu azuta jirrean, egongo gozea. Eta zu, venga, iso. Agur. Guase. Gero arte. Eskerrik asko etortzea gatik. Eroso zaude, txirene. Bai. Agur. horiek zen entzako dira. Boz, den entzako. Hombre, txirene. ala. Hau eraman behar dut. <laughs> Bueno, hemen, Mariona gordeko du. Zaribanak eta ekitaldia izteko, Markel Olanok, Gipuzkoako diputatu nagusiak hartuko du hitza. guzti guztioi, herri egintari eta esku ikaskantzako eh, lagunok eta enkarniren beraren eta familio osoari eh, baneret zorion bihotzu ez dut beroenak. Eta esan, ideia bakar, bakar, bakat, bakar, bat, bakar bat batik, ez? Neretzako em, gure hizkuntzak eta gure herriak bizira ungo badu, funtsezkoa da, belaunadi berriek konektatzea, bai gure izkuntzarekin, da baita gure kulturarekin. Eta ezagutzen hautenek, dakite hori izan nere bizitza osoko kezka. Horregatik, uste gaurko, gaurko eh, ba, errekonozimentu hau, sari hau, ongi merezia dela eta gaina ikutzen duela gure herriarentzako nuklearra eta muin-muina den kontu bat. Eta da, nola transmititu gure hizkuntza, gure kultura, nola transmititu gure metodologia, nola transmititu gure ahozko literatura belanaldi berriei. Hori eh, berrogeita marr urtean egin duen persona bati eta talde bati rekonozimentu bat ematea, funtsezkoa da herri honentzako. Eta erakusten digu bidea, hemendik aurrera nondi jo bar dugun. Eta zer iman behar dugun gure herri honetan garrantzia eta importantzia jarrai dezagun, beraz, enkarniren bidetik. Eskarrik asko. Mil esker Eusko ikaskuntzaren partetik 2022ko Manuel de Cogona sariei banaketa ekitaldi honetara bertaratu zareten guztiei. Eta noski, enkarniri ere zu izan baitzara denok bertan biltzeko arrazoia. bueno, batzutan jendea galdetzen dit, bueno, zu jubilatuko zea, ez da? Bueno, ez dut azmorik. Baina, bai, egunen batean. Eta orduan, esate baterako jendeak asko maite du errekamari. Bueno, errekamari egongo da beti, beti, beti, topiken. Horre, etorri da desmelenada, eh? etorri da ona. Baina, claro, topiken, pues hor dago. Baina, hau rosa da. Eta bere dago, momentu honetan, errekamariren ipuina. Bera ari da ere bai, herri zerri, batez ere bizkai aldera, errekamari. Eta beste ipuin batzuk, eramango ditu. Orduan, errekamari, ez da galduko. Ni jongo nahi egunen batean, baina errekamari hemen, zuekin, geldituko da. Ezkerrik asko ah. <laughs> Agur beroak, eskerrik asko den denoi. Aio.